hello and welcome friends Microsoft Word सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं आपने ये तो सुना होगा कि एक्सेल में ऑटोमेटेड फिल हो जाता है क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ऑटोमेटेड फिल हो जाता है आज इसी की बात करने वाले हैं और आज आपको इसी के बारे में भी बताऊंगा मैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर लिखा हुआ है और नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है ठीक है अब हमें क्या करना है हम चाहते हैं कि यहां पर सीरियल नंबर फिल हो जाए जैसे यहां पे वन लिखा फिर नीचे आएंगे टू लिखेंगे नीचे आएंगे थ्री लिखेंगे नीचे आएंगे फोर लिखेंगे नीचे आएंगे फाइव लिखेंगे नीचे आएंगे सिक्स लिखेंगे ऐसे करके हम लिख सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाए क्या कोई फॉर्मूला लगेगा क्या होगा चलिए आइए समझते हैं तो यहां पर कुछ नाम लिख लेता हूं मैं जल्दी-जल्दी राम लिख लिया यहां श्याम लिख देता हूं यहां पर सचिन राजू ऐसे कुछ नाम मैंने लिख लिए हैं अब यहां पर हमको वो टेक्निक सीखनी है जिसकी मदद से हम ऑटोमेटेड फिल कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर तो कुछ ही आपको सर्ट करवा लीजिए जितने चाहे उतने ठीक है यहां से इस तरह से कुछ यहां से ये हो गया आपका ठीक है और यहां पे जाकर के ये राइट क्लिक किया हमने और भी इंसर्ट करवा लेते हैं आ, यहां से देखिए तो ये देख सकते हैं अब ये इतने इस तरह से कुछ इंसर्ट हो चुका है आप देख लीजिए ये ठीक है कॉलम बन चुके हैं अब इसमें हमको फिल करना है सीरियल नंबर तो या तो एक दो करके करें और नहीं तो एक टेक्निक यूज कर लीजिए यहां पर आप सिलेक्शन में ले लीजिए इसको जिस तरह से हमने अभी लिया था बिल्कुल वैसे ही पूरा नहीं लेना आपको सिर्फ सीरियल नंबर वाला कॉलम सिलेक्शन में लेना है और यहां पर आपको होम टैब में दिखाई पड़ेगा नंबरिंग ठीक है तो यहां से नंबरिंग पे जाना है कौन वाले स्टाइल की नंबरिंग चाहिए वो देख लीजिए उसी स्टाइल की नंबरिंग यहां पर आ जाएगी तो ये देख सकते हैं कितनी जितनी भी ज्यादा आपको नंबरिंग चाहिए हो यहां पे आप करवा सकते हैं यूज कर सकते हैं ये टेक्निक यहां पर राइट क्लिक करता हूं और इंसर्ट करवा लेता हूं यहां बिलो कर दिया तो यहां पे जैसे ही नीचे और इंसर्ट करूंगा तो यहां पर और ये नंबरिंग आता चला जाएगा तो ये टेक्निक अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको टेक्निक कैसी लगी thank you for watching this video